პარლამენტის თავმჯდომარე დაასახელებს ორივე კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიციაზე შესაბამის დეპუტატებს დანარჩენზე წინასწარ ვეფს გეტყვით შვით ნორმალურ საქმიან ვითარებაში მიმდინარეობდა კონსულტაციები და ფაქტობრივად შეთანხმება მიღწეული